دلمه برمه کنده بونز؟ فکر بد من من داشتم حالت خوبه؟ چرا فکر میکنی حالم بده؟ سرما خوردم آلرژی دارم ها؟ او آره البته خب این وقت سال همه مریض میشن گرد و غبار تو هوا زیاده همینه دیگه گرد و غبار زیاده از چشم من برمه میاد هی hey. به خاطر گواپو متاسفم میدونم خیلی با هم دوست بودین نر هیچ رفیق ندارم فرد بابا فقط رقیب من بود بفهم سی مهال خوب است او باشه من چند بار من با صحبت کردم فرا گفتم سخز اون کلت بزار کنار تمرکز کن ولی وی مره گوش نکرد بخشنی من درکت میکنم بونز حالا بعد منو جلو کسی هویدا نکن باشه به هیچ کس هیچی نمیگم حتی یک کلمه از حرف